Cium. Mama mana? Aku aku sebelah drop nih aku. Belakang nih. arat Tak payah lah. Aku udah komplit lah. ada orang nih kemana orangnya? Oh tuh atas bukit, atas bukit, atas bukit, atas bukit. Nih nih nih. bak tuh orangnya sebelah sebelah situ yaitu itu kena ya coba nah itu eh kanan kanan oh itu aku nampak kanan kanan nampak Oh. Ah. Woi, Jebak aku sah. Ya. Oh. Video tak keluar. Oke, kenok. Serbu satu orang kan? sah kok kondisi lah kena keluar dulu, kau kena keluar. Reload.

itu udah ada ide. Eh, ini nih nih. Depan nih. Wah. Woi, jangan maju, cil, Jangan maju, cil, Jangan maju, cil, Jangan maju. Oke, mantap, mantap. Tolong, tolong, tolong. Sini, Cil. Mantap, Cil. Oh iya iya iya iya. Aku siap tepuk tangan sebelah kau belum tinggal satu tinggal satu orang con chiếc con